Atención, este domingo se termina el horario paraguayo de verano y los relojes deberán atrasar una hora. El horario paraguayo de invierno regirá hasta el primer domingo de octubre.